саламатсыздар ма құрметті оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз еркін электромагнитті тербелістер тақырыбы тоғызыншы сынып физикасы кеттік олай болса біз бастаймыз жалпы бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтижелер тербелмелі контурдағы еркін электромагнит тербелістердің сапалық түрде сипаттауларды үйренетін боласыңдар яғни ә, сонымен қатар электромагнит тербелістер деп отырғанымыз не деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыңдар жалпы электромагнит толқындардың негізгі анықтамасы яғни зарядтың ток күшінің және де кернеудің периодты түрде өзгеруі бұл электромагнит тербелістер деп аталады яғни бұл біз бұл тақырыпты сегізінші сыныпта қарастырған болатынбыз енді осыған ә, тербелістер тақырыбы бойынша кіріп отыратын кіріп қарастыратын боламыз ал енді ә, еркін тербелмелі контур дегеніміз не деген сұраққа жауап берейік еркін тербемелі контур дегеніміз конденсатордың және катушка құрастыратын тұйық тізбекті тербелмелі контур деп атаймыз яғни қарайтын болсаңыздар тербелмелі контур болу үшін міндетті түрде катушка және конденсатор болуы шарт нәтижесінде осы бір рамадағы мына көріп тұрғанымыздай координата жүйесі бойынша рамада не өзгеріп жатыр толқын ретінде айналып жатқанын көреміз демек бұл бізде электромагнит яғни пайда болуы тербелмелі контур деп аталады екен енді еркін электромагнит тербестер дегеніміз не деген сұраққа біз осыған дейін қарастырған болатынбыз иә еркін тербелістер дегеніміз не деген сұраққа жауап берген болатынбыз ал енді еркін электромагнит тербестер дегенге біз қалай жауап береміз сыртқы энергия көздерінен көрінбей яғни катушкадағы ток және конденсатордағы кернеудің периодты де қайталанып отыруы яғни қайталанып өзгеруі бұл еркін электромагнит деп аталады яғни бізде жалпы айнымалы ток дегеніміз бар айнымалы ток дегеніміз уақыттың өтуіне байланысты кернеуі елу герц жиілікпен өзгеріске ұшырайтын ток деп алдағы уақытта қарастыратын боламыз оныншы сыныпта яғни осы бір ә, тербелістерді біз еркін электромагнит тербелістер деп атайды екенбіз суретте көріп тұрғанымыздай бізде кернеуіміз және ток күшіміз белгілі бір ауытқумен тербеліс жасап жатыр деген сөз нәтижесінде ә, энергияны сақтау заңы тең болады жалпы максималды ауытқуға деп қарастырады екенбіз ә, осы жерде бізде томсон ережесі деген негізгі біздің ә, томсонның формуласы бар томсон формуласы дейді мен контурда гармоникалық тербелістердің периодын және цикл жиілігін қарастырады нәтижесінде томсонның формуласы период тең міне қараңыздар период тең 2 пи түбірасы ls бұл жерде l деп отқанымыз, бізде индуктивтілік өлшем бірлігі генри деп қарастырыламыз ал s деп отқанымыз бұл электр сыйымдылығы өлшем бірлігі фарат болып қарастырылады мысалы осы формуланы түрлендіріп көрейік айталық осы жерден біз электр сыйымдылығын табатын болсақ периодтың квадратын бөлеміз 4 пи квадрат l-ға деген сөз Алда уақытта бүкіл форман түрленгені қарастырамыз қазір ал енді резонанстық жүйелік дегеніміз жалпы резонанс деп жатқанымыз осы тербемелі контурда ток күшінің күрт арту құбылысын айтады екенбіз яғни ток күшіміз кенеттен артып кетуі немесе кенеттен кеміп кету процесі резонанс деп аталады кейбір жағдайларда болады үйімізде бір телевизор болмаса холодильниктің күйіп кету процесі яғни бұл ненің нәтижесі дейтін болсақ осы ток күшінің кенеттен артып кету құбылысын қарастырады екен бұл резонанс деп аталады ал енді бұл жерде т деп период өлшем бірлігін білеміз бұл секунд ал ә, мынау бір омега деп отқанымыз бізде резонанстық жиілік өлшем бірлігі радиан бөлінген секунд өзгермейді бұл жерде ары қарай кеттік енді осы электромагнит тербелістердің периоды және меншік жиілігіне жеке жеке тоқталдық формулаларды аштық барлығын түрленіп көрсеттік негізгі формуламыз мынау міне иә томсон формуласы осы жерден жиілік табатын болсақ периодты не деп аламыз бір бөлінген деп аламыз нәтижесін жиілік тапқан кезде формуласы осылай түрленеді деген сөз немесе циклды жиілік тапқан кезде осылай түрленеді десек болады немесе жеке жеке зарядтарды қарастырып міне қараңыздар зарядтарды жеке жеке түрлендіріп әрбір жағдаятқа байланысты түрлендіріп көрсеттік барлығы мынау өзінше бір формула әрқайсысы өзінше бір формула бұның барлығы түрлем шыққан кездегі формулаларымыз деген сөз алдағы уақытта оныншы сыныпта жеке жеке барлығына подробно тоқталатын боламыз міне қараңыздар оның барлығы түрленген формулалар енді осыған байланысты бізде қандай есеп келуі мүмкін көріп тұрғанымыздай осындай бір есеп келді катушканың индуктивтілігін табыңыз дейді бізде период берілген демек индуктивтілік табу үшін біз не істейміз периодтың квадратын бөлеміз 4 пи квадрат қа болды бар болған осы формула салсақ біздің неміз келіп шығады индуктивтілігіміз келіп шығады ары енді бізде жалпы механикалық тербелістер мен электромагнит тербелістердің ұқсастығына тоқталып кетейік яғни өткен сабақтарда біз механикалық тербелістерді координатада не болып есептелетін еді ауытқу бұл x деп қарастыратын болсақ ал электрозарядыны зарядпен қарастырады амплитудамыз а болса бұл жақта амплитудамыз xm жылдамдығымыз яғни біз координатадан бір рет туындалса жолдан бір рет туындалсақ жылдамдық шықса ток күшінен бір рет туындалған кезде жалпы зарядтан бір рет туындалса ток күш келіп шығады деген сөз немесе ток күшінен бір рет э, зарядтан екі рет туындалсақ бізде ток күші келіп шығады деген сөз массаны индуктивтілікпен теңестіреді екенбіз серіппенің қатаңдығы деп отқанымыз бұл бізде э, сыйымдылық кері шаманы қарастырады екенбіз күш кернеу болып қарастырылады ток күшінде потенциалдар энергиясы бұл жерде сол бір электр өрісінің энергиясы болып қарастырылады кинетикалық энергиямыз бұл әрине осы магнит өрісінің энергиясы деп қарастырады екенбіз ал енді ә, математикалық маятник периоды мен серіппелі маятник периоды бұл неге немен байланыстырады екенбіз еркін электромагнит тербеліс периодымен яғни томсон ережесінің формуласымен осылай түрленіп қарастырады екенбіз демек бізде жалпы механикалық тербелістер мен электромагнит тербелістердің ұқсастығын осылай қарастырсақ болады екен енді осыған байланысты жалпы бүгінгі тақырыбымызды пысықтау мақсатында бар болған үш есеп бердік осы үш есепті талдаймыз талқылаймыз шығарамыз түсінбесек комментарий ретінде қалдырамыз яғни бүгінгі қарастырғанымыз жалпы электромагнит тербелістер тоқталдық бұл тақырыпқа біз оныншы сыныпта толық кіретін боламыз яғни бүгін бір бастамасын ғана қарастырдық яғни электромагнит тербелістерде сыйымдылық дегеніміз не индуктивтілік деп отқанымыз не деген сұрақтарға толыққанды жауап бердік олай болса осы есептерді шығару арқылы өздеріңіз пысықтап түсінбеген жерлерін түсініп сұрап алсаңдар болады жақсы оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау бол